باید برم خونم و خدای من من باید قایم شم آی پاندای سرخ دارم میام به نگاه نکن برو اونور این زودی اتفاق افتاد چی گفتی؟ برای دریمه خلاصه روانی همه چی رو براه؟ من یه هیولای قرمز حال ببلنم من کل زندگیم بچه یه نمونه بودم ابی منو بزن یو خوده خودو اجداد ما ارتباط عرفانی با پانده های قرمز داشتن داری شوخی میکنی دکتره مامانی قدرت خاص تو خانوادگی ما ارسیه میدونین چقدر خطرناکه اگه احساس هیجان بکنی به باندا تبدیل میشی قرمز شدم و ام گزینه یه سار رو بزنین لولو خان جمالم و عشقه جانی چرا جا هست این چه سمیه نه نه نه نه این یه رسوایی لولو خان تو آدمیت زده بیرومه حیولاییت هم از قدیم گفتن وقتی ریخت شد عوضی باس مواظب باشی نریزون شروع شبیه تیز درمه شده تو جون نمونی تا حالا شروم و کافاج همه شوی تموم شد آدم ایزاد شده ای بابا دلم چه شعیبه این چه اندازه فرانکی بالاست فقر اوتلتران سیدمانی ها جیز ویدیوز زرفام چه پریشون شد نه جان کرده برو های بازمانده باید جای همین اطراف باشه وایسی دارن میان تاریخ خودمو بهتون معرفی کنم من هم من یه جورایی عجیب غریبم پدر و مادرم نمیتونن منو درک کنن منصفانه بگم یه مدتم طول کشید تا خودم هم خودم رو درک کنم جای توقف نپذیر ما میچل هاییم تنها کسایی که میتونن دنیا رو نجات بدن از همتون خیلی معذرت میخوام همینطور برادرم هم عجیب غریبه سلام دلت میخواد در مورد دایناسور با هم حرف بزنی نه باشه ممنون و مادرم تو همیشه عجیب و غریب بودن و این چیزیه که ما رو عالی میکنه کلاس حساب کنید به جلو من بردم میتونیم همه جا رو بگردیم و به همه چیز سر بزنیم فقط باید با هم بمونیم ما کل جهان رو میگردیم تموم دنیا رو با هم میبینیم ولی یه مشکلی است. ما یه باید یه تمرینش هوایی همو داشته باشیم هوایی همو داریم این تابستون قراره بهترین تابستون عمرمون باشه اوه تو همو ندیدی؟ هیچ کس نمیتونه بفهمه لوکا